Вячеслав Черных, <clears throat> Токросс Сафари и Виктория Фолс, Зимбабве. Просевшись под этим замечательным баобабчиком, э, наступающим вечером уже, я хотел бы познакомить вас с новым интересным продуктом, который сам хочу попробовать. Это такие обещающие э, отгонять москитиков браслеты. Выглядят они вот так, вот, купленные винхуки за 49,90 наибийских долларов. Сколько же рент получается? Это две похожие на презервативы упаковочки. Сейчас я их, одну из которых я одену на ногу, вторую надену, э, соответственно, на руку. Я не брал в этот раз никаких балерийных не люблю малярию, поэтому буду пробовать эти браслетики. Чтобы не было так смешно, одену его э, на ногу. а вот этот розовенький, соответственно, рыженький. пахнет забавно. Один на руку. Будет выглядеть вот так вот. Ну, посмотрим, что из этого получится. И дай бог, не заболею малярией, больше не хочу. Вячеслав Черных, Токросс Сафари, Зимбабве, Виктория Фолс.